Το αεροπλάνο πετούσε στην προγραμματισμένη του πτήση. Ο Ανδρέας και η Κορίνα αντάλλαξαν μια βιαστική καλημέρα καθώς μοιράζονταν διπλανές θέσεις στο αεροπλάνο. Ο Ανδρέας, διάσημος δημοσιογράφος σε αθηναϊκή εφημερίδα, έβλεπε τις αθλητικές ειδήσεις στο iPad και παράλληλα έπαιρνε τα email του, ενώ η Κορίνα βοηθός σχεδιάστριας μόδας έγραφε μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο. Είχαν διανύσει τη μισή διαδρομή από την Αυστραλία στην Ελλάδα όταν ξαφνικά οι εχθρόλοι άρχισαν να ακούγονται από το αριστερό φτερό του αεροπλάνου. Οι αεροσυνοδοί γυρνούσαν λέγοντας σε όλο το πλήρωμα να δέσουν τις ζώνες ασφαλείας τους, καθώς το αεροπλάνο έπεσε σε κενό αέρος και παράλληλα ο πιλότος από τα μεγάφωνα καθησύχαζε το πλήρωμά του λέγοντας ότι όλα είναι καλά. Και τότε άρχισε μεγάλη πτώση. Για πότε βρέθηκε το αεροπλάνο βυθισμένο στη θάλασσα, κανείς δεν κατάλαβε. Ο Αντρέας πήρε μια μεγάλη ανάσα και ανέβηκε στην επιφάνεια της θάλασσας για να αντικρίσει γύρω του το απερίγραπτο. Δεκάδες πτώματα έπλαιναν στην επιφάνεια του νερού, ενώ τα κομμάτια του αεροπλάνου κοίτονταν από εδώ και από εκεί διάσπαρτα. Κατευθύνεται προς τα πτώματα χωρίς δεύτερη σκέψη για να δει μήπως είναι κάποιος ζωντανός. Μάταια όμως, το θέαμα ήταν αποκρουστικό. Ξαφνικά έρθει μια γυναίκα που παλεύει να κρατηθεί με νύχια και με δόντια στην επιφάνεια της θάλασσας. Ήταν η Κορίνα. Την πλησιάζει και την παίρνει μαζί του Κοπέλα είναι σε έξαλλη κατάσταση. Θεέ το πόδι μου, τι έγινε εδώ, λέει, βλέποντα τα πτώματα. Μην κοιτά, τη λέει ο Ανδρέα. Πρέπει να βρούμε κάτι να πιαστούμε για να βγούμε προ τα έξω. Τη λέει, δείχνοντα την ακτή που αχνοφαίνεται αρκετά μέτρα πιο πίσω. Γραπώνεται από ένα κομμάτι το αεροπλάνο και παίρνει μερικέ πολύτιμε ανάσε. Πώ θα φτάσουμε μέχρι εκεί, του λέει η κόρη απελπισμένη. Με υπομονή, της απαντά εκείνος. Έπειτα από μισή ώρα κολύμπη με την κορίνα στην πλάτη του, φτάνουν στην ακτή εξουθενωμένη. «Για να δούμε τώρα την πληγή σου», της λέει ο άντρας. «Δεν είναι κάτι σοβαρό. Να, πάρε λίγο ύφασμα και δες την». «Τι είναι εδώ», ρωτάει η κορίνα. «Ποιος ξέρει», απαντά ο Ανδρέας. «Πρέπει να ανάψουμε φωτιά, γιατί έρχεται το σκοτάδι και να βρούμε ίσως κάτι να φάμε». «Ναι, απαντά εκείνη και τρέχει κουτσένοντας να βρει ξύλα. «Να κοίτα, βρήκα αυτά τα ξύλα και αυτά φρούτα για φαγητό», εξέπνε η Κορίνα. «Είσαι φοβερή», της λέει ο Αντρέας και προσθέτει και τα δικά του ξύλα στο σωρό. Τις επόμενες μέρες, ο Αντρέας και η Κορίνα προσπαθούν να επιβιώσουν στο νησί. Δεν συζητούν για αυτό που έγινε γιατί δεν μπορούν ακόμα. Γνωρίζονται όμως μεταξύ τους. Κάποιο πρωί, ενώ ο αντρέα ψάρευε και η Κορίνα μάζευε φρούτα, πλησίασε μια ομάδα Αθηγενών. Τους είπαν κάτι τα λόγια, αλλά από το ύφος τους κατάλαβαν και οι δύο ότι έπρεπε να τους ακολουθήσουν. Γεμάτοι φόβο, φτάνουν μετά από καμιά ώρα περπάτημα σε ένα χωριό από χειρένιες καλύβες. Ο αρχηγός της φυλής τους είπε κάτι καταλαβίστηκα, αλλά σε πιο ήρεμο τόνο και τους πρόσφερε φαγητό και κάτι να πιούν. Την ίδια ώρα, παιδάκια γυρνούσαν και περιεργάζονταν τους ξένους, χαχανίζοντας και παίζοντας. Αφού τελείωσαν το φαγητό, ο αρχηγός έδειξε στους δυο ξένους μια καλύβα και μάλλον τους πρόσφερε σπίτι. Ο Ανδρέας και η Κορίνα κοιτάχτηκαν στα μάτια και προσπαθούσε ο ένας να μαντέψει από τον άλλον τι να κάνει. Ο Ανδρέας είπε τελικά στην Κορίνα «Αν μείνουμε εδώ πώς θα μας εντοπίσουν τα ελικόπτερα που μας ψάχνουν» και εκείνη το απαντά «Ναι, αλλά είναι αγένεια να πούμε όχι σε μια τέτοια πρόταση». Εξάλλου μπορούμε να πηγαίνουμε στην ακτή και να βλέπουμε αν υπάρχει κίνηση. Έχεις δίκιο, της είπε ο Ανδρέας. Οι δύο ξένοι έμειναν με τους Ιθαγενείς ένα μήνα. Τους έκανε εντύπωση πόσο ευτυχισμένος λαός ήταν, μακριά από τις ανέσεις του δυτικού πολιτισμού, αμάξια, δρόμους, υπολογιστές, τηλεόραση και άλλα. Ό,τι χρειάζονταν το έπαιρναν από τη φύση, ενώ κάθε βράδυ υπήρχε χορός και τραγούδι για το κλείσιμο της ημέρας τα παιδιά έπαιζαν όλη την ημέρα και βοηθούσαν τους μεγάλους στις δουλειές. Οι γυναίκες φρόντισαν το σπίτι και τα μωρά και οι άντρες πήγαιναν να ψάξουν για φαγητό. Η ηρεμία και η ευτυχία πλανιόταν στα πρόσωπα των κατοίκων και σιγά σιγά άρχισε να αγγίζει και τις πληγωμένες ψυχές της Κορίνας και του Ανδρέα. Ένα βράδυ άκουσαν τον ήχο ενός ελικοπτέρου πάνω από τα κεφάλια τους. Εκείνη την ώρα χορεύαν και τραγουδούσαν τους συγγενείς. Οι δύο ναυαγοί κοιτάχτηκαν στα μάτια Παίρνοντας το θάρρος, η Κορίνα έδειξε στον Ανδρέα τον ουρανό. Και μια στιγμή ο χρόνος πάγωσε. Αντέλεξαν και οι δύο μια ματιά με νόημα. Τότε εκείνος τη ρώτησε «Σε περιμένει κάποιος πίσω» και εκείνη απαντά «Κανένα σημαντικός» κλείνοντας το μάτι και έτσι αφήνοντας το ελικόπτερο να φύγει έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.